Hoxe presentamos Ernesto Bo Día Bo día, Bo Bo día, Ernesto, lembra que hoxe é domingo e ven a comer a familia Veña todos a mesa Pasamos min isto non me gusta. Ai, que teño que ir a merendar a casa de Enriqueta e aínda me teño que mudar. E eh, ademais, eles merendan sempre a seis, nin un minuto antes, nin un minuto despois. Vaya manía. Que mencheiras, xeches a colonia da voz. E logo, onde vas tan guapo? noiva, nestiño te noiva, nestiño te noiva. Ai, que airiño! Bueno, xa pasará. Hoxe ten que sair todo ben, eh? Que é a primeira vez que ven Ernesto. que vento se levantou! Que frío! Bueno, xa pasará. A tortos esta lista. Manolo lava as cuncas mentre eu paso ferro ao mantel. Ai, xa son as cinco e media. Unha chuvia pasaxera. Bueno, xa pasará. Mentre ti acabas de poñer os panos de mesa, eu farei o café. Enriqueta, estira ben o mantel que vou poñer as cuncas. Tanto rebumbio para nada, como si Ernesto fuera alguien importante. Una tormenta de verano. Está Nena, a creído! Se oficen antes. antes, agora con cos cubiertos. ¡Ay, meu Deus, sé sé si daremos feito. E agora cansará a vía. Bom, xa pasará. Bocadillos de xamón e queixo. Este rodoxo andará ben? Ai, por fin cheguei. E falta un cuarto de hora para seis. Ui, que aire máis frío. Por que non estamos merendando? Pero, onde andará Ernesto? En canto chegue vai oír. Parece ser bonito chegar esa calquera hora cando sabes que nesta casa merendase a seis ni un minuto antes ni un minuto despois

Ai. Ai. A xente mira todas as pernas que mira tan. Eh, o oh, pai. As pernas dela onde están? As pernas de Enriqueta. Esas, esas non. Pois eu fago me cargo de Eu fago de Ernesto. No, deixa o mía. No, agora non, tío, agora eu controlo o péndulo. Ai, chicos. Ora quizás, move. Si, sí, tamén. Aí tarde suba. Ai, eh, podemos arrimar despois. Pero eh, eh, de Enriqueta tamén, de Ernesto me, car me cargo eu. Puxa. Que Era Ernesto. Veña. sale te la mi hermano. <laughs> Venga, otra. Isla no, ¿eh? Isa. Eh. Sí. Sí, ahora sí. sí. Eh, Enriqueta. Oh, A mí ya está a comer. Dale, dale, profe. ¿Está? Sí. sí. Venga. Ahora péndulo, sí. Ahora péndulo.